ekya sukaali nabaga nti nomukuba nnyo ne mubuuza ebibuuzo e mubuuze mwetegereze kubanga bwe tulanga oluusi amasimu agaba sukaali mubuzaabuzibwa osobola n'okukuba ku simu yange nombuuza ne nkunyonyala bulungi ah, ku bikwata ku nsonga ya sukaali ah, ku noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano ah, mu mwenda neba nga nkunyonyola wawo n'olaga wawo n'ofuna eddagala na mu buli mbeera yonna okulaba ngaovuunuka ekirwadde kya sukaali amale mirundi ah, mutabani wa mole ne yowaana ba mirundi eri ewaffe ebuddu amaze okutuula mu studio za hgtv era nga tugenda kutandika naye buterevu mukulu tamale mirundi ensonga eno yaba ldu ojogerako ki abantu gye bemulugunya siya ldu yokka hmm. naye ensi yaffe yafa ensi yonna etambulira ku mawulire hmm. empapula zamawulire zabamafiya bazitwala ensi netambulira ku paliament hmm. ensi netambulira ku kitwiza civil society ensi netambulira ku bakulembeze oba hmm. bannaddiini oba hmm. baki zonna sisitemu zaggwamu era nze nange njagala kweddera waffe neomulire naye ensinga ekwagala nnyo mukutamale kankubaolire ensi yamwe yayonaomekalwansonga nti ensi abagezi baayo kasa bagivaako ngaolwefudde kakati mwebagenda ne babategeeza nti omuntu ababbi bawamba gavumenti kita state capture ne bagiwamba yonna era webawamba gavumenti yonna nekiba nga tosobola kubeera na sente okugjako nga obafukamiridde bo bebafuga sente bajjako sarivenyosolitoyavuwale bajjako kuba kumala eriyo gonna nzimba wangu ddenzekka okubanga tuva ku mikutu anti saagala kukola nabo sirikola nabo nebalikola ki tubawulidde ku butaabi hmm. titugende ku byayogerera yonna nga byayogera tebifuluma tugule abakola bakola nabo naye basoboka kwepangira ku pologulaamu zanyeziga obulensoba obulinga busatu bejobulyabo lyonna nolimalawo nendimalawo hmm. nezibalemerawo hmm. kakati E, e, nebalowooza tutume mubomu tayimbwa mumutwe nze bwange siragiro bali batumaani eh, batuby abantu bangi babasaa naye obulenzi obwo bujja kusasula kati bebatuma tebajja kusasula bajabuze nabigambobetenterewanabanauganda kubanga nkubuulira mm. nti bopolitics tebamumanyi kakati era okwo empapula zamuli bazikwa naye gwe basaana munamawulire local defense erina ebizibu ebyo bibi local defense terina teeka likifuga hmm, mu constitutionerina ekitegeeza terambikiddwa mumateeka naye kikwewuunyisa ti bakwata abaana ba nuupu ne babatwala mu kooti maaso naye ng'ayina engatto y'amagye ne yunifoomu y'amagye n'emmundu y'amagye tatwalibwa mu kooti maaso abantu kyebogera kituufu nti nno pulezidenti yagitendeka kutta bantu bategeera hmm. nti ejja kukola emisango mingi hmm. netabako wegwa omuwabiranga muntu era nze siteesa nze omuntu gwena singa okukyawa gwesiziika hmm. newensanga nga patu ya poliisi nensanga abaloko difensi yimirira nabakyawa nyo abaloko difensi kuba eh, nabategeera tebalina we bagwa ensi zonna tetulina kyetuyita paramilitary e kenya balina general service unity mm. general service unity eyambala empale yamaje saati endala olwokuba amaje gaabwe bagatyo gayingiza mu bantu bakozesanga eyo kuba poliisi yabuti poliisi einaki mm. bano babuti era omupoliisi tukiyita reading the riot act mm. ti omupoliisi ajja nakwategeza endaalo n'abagamba tiomutavaho mu dakiika asatu tuleeta maximum force olwo polisi neyingirawo kati gavumenti weyategeera nti poliisi owa civil servant mm. nono civil servant owamagye mm. yo yeweerala yabo yakolawo ekitongole ekitalina bwekigwa naye ngaate kisasulwa sente yami wa musolo n'abeero si bwe bali nabo tebalinawe bagwa ah, sibasibwa servant singa owa defense aba atwala omumpi ku poliisi nebamukuba nebamutta towabira gavumenti eh. omwami owomuluka nomwami owomuluka nowolukumbula basibasabanbabanbabuulira abeerosabanyi makomera bayitirivu they are not protected by government eh. kyoga nti eros chairman tebalina webagwa ah. bannakyeo civil servant anti buutu naaba nga tabunanibwa mbaje nokwata kitatta nomuvunana mukooti yamae nokwata omwana nupa ayambadde akakofiira kamyufu nomuvunana mukooti yamae naye ngaoto tabunanibwayo tmuyiokujakubamubetense banabewaabwe nebabatta abantu bajja kutandika kubatta hmm. emisango gyonna bwegitunuulira mada zikolebwa defense gyonna gisinga omusajja gwe battira kupiika ako kwebaga njagala kutta nanda hmm. oyo sali yali waliko difensi wenna muŋona wali yayambalanga kino ekimyufu mumanyi yekitawenenyino tebaliyo nabanabe nomukazi <laughs> gyebali abantu bajja kutuuka ku ekyo hmm. e, sosiety toyinza kuginyigiriza ngoloza covid yagwawo emibiri gikoze resistance sirimu gwe nalaba ewakfa kunyula enviiri si yoono omubiri local defense bajja kutandika obatimpole ne bakitaabwe ne baani n'abaana babwe batimpulu if government does not come rectify baba bakitegeera era watokatikasomulaba nga yesendemabegakusi okuyakokukyalo nebaddukako ekitegeeza ekigendeerwa kyakuleeta baloko defense kyaliki anti kugambye loko defense ensonga eyokubiri hmm. basoma emyezi esatu hmm. nebasoma emyezi esatu gibajja ku introduce yourself to the balance emyezi esatu nebakugjamu obwoga emyezi esatu nebakuzayo ku nomas ye polisi kemaje loko defense ekoma ku myezi mukaga tebabaza mu buntu babajjawo nga bali half baked nze gano negotiate wetere owalokudmusanga ngagudde kabenje siyimirira si akafuba ekyemotoka siyimirira afe kubanga basa abantu baffe yes tewali wano case etali mu aloko defense omuntu tayita kubeera awo mu afirika nga talina amufuga okujjako ngaaliwo omuntu aligenda mu kooti n'awaaba omusango kooti neerulinga nti waliko defense mwemuunifom mwemuemundu mwemuwamisale boots ekitegeeza wa gavumenti gavumenti nesasula tulifunayo omulamuzi ategeera alikola lulinga otherwaikati waliko defense odduka buddusi si bantu bakumyaku myezi mukaaga emyezi babajja mu buntu ne babunga kubanga bolaba incidenti yakagolo yandibadde amukwata namuarestinga kiyinzaka okubanga muganda wakagolo abadde mukozi wa ttaka hmm. kuba nammwe nze ekyobola bibirijamu ebyo sibiyingiramu hmm. muntu muli honest nze mbagamba ngula ettaka ngula polopati naye endagaano yange eriyo akawaayiro kyobonguzizza bwe kitaba kiro kikyo nkutta e. otaani anguzizza ekitali kiki <laughs> omutirawo anti nzikiriza nti gwe kiteekeko mukulu ti if what you have sold to me does not belong to you i reserve rights to kill you gwe kisenyiningi kubamba manyi mm. nti naabo abatunzi b'ettaka tebakatta omu mm. era ezo keesi ekyokubiri directeur wa SID ffe temutulogeze tutambula namajambiya tuli balalo mm. tutambula nenyondo mumotoka tuli balalo nasiti mm. nategeera nti ekitongole kya saidi bakitta kyafa kyafa mm. kubanga ekitongole kya saidi temuyinza kubeera dairekita wa saidi atalina musango okwamuza ate guliwa teguliyo teguliyo era nabano bakimanyi nti nenkwita nenkugula tewali gavumenti yali ekoze bikolobebobali bagezi mm. nti kakati oyo bagamba nti bagala kutta nantaba mm. nantaba omusajja namugoba emisinde nagamba derebwe nti kubesasi nadeba nagaana simanyige bayina wishapopowed nebatuuka mutawuni nabayitako mm-hmm. ngaekkuba lyagamba essomero gyeriraga si yeeyo kakati nantaba baba e, e, agenza ekayungo okulipootinga kabangali okwali sabyo eyatta omusajja kabangali yava kaweeba si yekayunga bategeera batya siyekayunga hmm. era oyo omusajja bakwata omusajja oli sali namugja kabangali ya poliisi namukuba essasi namutta ngaabantu bonna balaba why was there no quarreling at the police pickup omusajja tomukuba tumwetaaga tumutta eh. twetaka omujja mu information eh, eh, abapoliisi bakugwa amayinja ne bakuba to serve omubbi era omubbi olulaba ku poliisi kabanga lya poliisi atandika nobawema naga tikiwedde kubanga yo omupoliisi bamutulaininga to serve life ate amugjemu obujulizi omusango gwasale buliwo is this case progress sigulira nga nako okuva salirwa enamuwulira nti nebamuate bakyusiza nantaba olwenanga nga polisi bweyagala ne yesu nantaba kati mubikyukidde haw alinantaba yali polisi nze ku polisi ate kakati gwenemugoba omusajja nemumukwata nga amawulire gasooka kuba nti nantaba yabadde ago mubano bawabire enanga nekifuba ki <laughs> naye abo benanga abo bajja kusanga obuzibu gyebujja eh. enanga ajja kuteekebwa omukakiiko bamubuuzi byeyayogeranga nze mbabuuli naye ino ate mwabainanga abo kyebatamanyi hmm. May I know people who are informed about this government and its future? They are very worried. Kituufu. Abantu abamanyi gye tulaga bali very worried. Baroza tebannabakutegeera. Baroza yasinzidde ebweru n'agamba nti agenda kuvaayo apininga abantu abattakaweesi. lwaki baroza avayo ku kiseera kino nga ate ah, yadduka mu ggwanga kakati hmm. ekyonkubuulira nti amawulire gaali gatandisa kunantaba ne famire yo omusajja tebagigambe wabire nantaba kati waddayo ekyozinge nantaba nantaba wunde double reported to the police did nantaba you say the mob to kill the man no the man was killed when the police pick up how did the police pick up kill a suspect who would have been driven to kayunga nantaba ngaye nti yoyo abadde angoberera yes. kubanga tayira kisi yagamba mm. nti bwola bwa boda board akugobera nga takuva kumimire mu sorting ajanta yali kuzeji eyo kesi ya fa ate nantaba singa police yaveka yunga ya to musajja ekyandi bade kyanja wulo na ye yaveka wempe yaveka wempe nechiro nechitamanya nti bwo ali te bamanyidwa na ishi chimanyidwa nechitayo wacho chawo kinda mungona bete kuchiji mbulu na kolumu omanyi abaganda bagamba mbwe enkima eriyo bibisi wayo ogisaaza emunaku mhm. bagikola kulya bibisi yogiramba <laughs> nze mbabuuza why is it that moses sali is in gavumenti nga kasima obulamufu moses sali never went to the sine of cray nabaga nteri munyankola ayina magezi guli aba ku sine of cray bamanyi future ti one day we shall be outside the gavumenti bwekiri tukoze ebintu byaffe wano every government that comes into power etekawo inquiry noga nti gusooka webuuzi pawulo muwanga yasuula obuti hmm. yateese nabayegera yeyasibwa mukomera obuti teyasibwa muwanga had given many people in nine mansion obuti kyatako obuti nga obuti mumukyawo bukyayi collective responsibility mumukyawo bukyayi ngomwana wa museveni owulira nti yayirwanidde mu bbaala mhm. owulira nti omwana wa museveni tayita ku bitaala owulira nti abatutoyo bafudde wagundi mhm. owulire mu famire ya museveni eh, yatikiridde nga kakoza mutale yes gwe lwaki gwe tokitegeera nti nanyinimu bwabanga bino tabikola mm. lwaki gweobikola kakati onaomusanga ngaoyo omu kakati ekyakagolo mukijjamu ekintu kimu tikagolo omusajja bamusibye emigwa nebamulekera nesimu nti kubira abewamu impunity nebamuwa ekisa kubira abewamu basiimule kubanga nze ndowooza nti balyangana sente mm. abo abatunda ettaka bwemulaba kyomba sikola bisinesi buli omukola bisinesi sente bwezirabika akamiro nekalabika bayisawo banaabo mm. waliwo negwe batta kuyisita walinga ekyengera musajja yirina negundi miliyoni asatu mwezi yaziyako banene yekweka nagulaku nemotoka bamulumba kiro bamusaka bawo leeta sente zaffe abasajja nga bakamyes bulwaki olya ku banno sente sikkiriza banno bakoze ediiru muzigabane ono muganda wakagolo bagamba nsonga zaabwe mukyala kagolo babadde nnyo mu byettaka ebyo leka ok ne beziba za mukyala hmm. omuye ne bukedde naye tomwesiga hmm. kubanna babuuza nze enyambi wanamaka nababuuza nti bukedde biwomulaba waliwo yafudde ayina gyalalamyaki kati nze baali bagenda kunzita batandika okudibeti nga mubukedde bonze nasudde ababaka ba buganda eh. eh. nfe akakirimba ah, naye nga nti tebamanyi nti ate abagala okunzita mbalikodinga eh. mirundi yasudde abaka ba buganda kakati nga bano bebakisiga wasudde ababuganda noleta baawa aa ah, ah, abagudde bannankabira bandi bonna yabadde amwogerako kati ŋenda okufa nga bukedde akizimbye nze nabawunyewe nembagamba nti abantu tubeere honest lwaki buli mugagga afa omusajja bwaba yeyafudde bakwata mukazi mhm. omukazi bwaba yeyafudde bakwata musajja bintu byebagala okubba kubanga fabiri abantu bombi abakulu bakozeeki nti mukakasiwuukira natabbaawe ate namutta ne muganda we ate muganda we amaze okufuna olubuto ku mugagga n'alujamu bukede yagamba nti abagagga b'omukibuga banyigidde kayibula ye omulambo gwa munaabwe gwatwaliddwa kabangale naye nga bukedde amaze okuwandikira nti emotoka yamuseeko emirundi ebiri nabagaa nti mutekewo omutete ate yalibadde n'omulambo byombi bituufu ku bukedde byombi bukedde bwabikuba biba biki bituufu nembagaa nti omusajja kiyinji owa local defense bakugamba initially tiwalocal defense yeyazze nga musaba laputop omukazi we baali bamuwadde ekibiina ngaekimuwadde okunoonyeza ku bupi bwa sente mhm. transparent international mm. kakati nembagamba ti mu nyumba yakiyinji mwamala emyezi mukaaga nga musanyaze tegaliimu looya nga eh, nemyezi mukaaga nga yes kyagaafa kyali kikutegeeza hmm. kiyinja oyo yali awa yalinze yali alina kamerazi mu nyumba ye kubamanyi yewadde hezi yes wa kompyuta kakati nga bwabeera mu australia ebiri mu nyumba yakolaki aba abiraba kakati omukazi ono olwokuba yali muyigirizi hmm. ye teyalowooza mayembe yatta electric system nagijjawo nagijjawo hmm. kakati bwebabakwata nekinjebamukutte mu mateeka mu mother cases tulina sakamusanso obanga omugenzi omuntu amanye yamutta ye mugenzi yaba amanye yamutta eh, bakola batya mm-hmm. bakute attention yadda ku kiyingi nebamukwatamukwatanemutwalamukoti laba bwe bava okuleeta tekawe teri muserikale wa pulizo ayinza kukukkiriza kugula teeka we mu tawuni nemugiriirawo emmere yeruzira ekaberewa gyotutteyo ekyamuunya kyalikyo baali bagenda mutirayo nebaleeta teekaawo munamugambye nti owa nafumbanga bakazi bafe okufumbanga bunaku naleeta nga nono naleeta mhm. kakati baalya teekaawo mu kooti nga motoka yeruzira esimu kukiyingi motoka yeeruzira teyimire mukkubo mm-hmm. oba yagala giwamba mm-hmm. bayinza n'okutuuka eruzira babale basirikale babeka betagiwa okujja ku kitanda okukuuma omusajja yafiira mukkubo the one who pulled the trigger owa local defense yafiira mukkubo era baloya nebakyuka nebaguwa kabiba bagusimba naye wawulyako ngaomulamuzi abuuza nti omusiba oyo postmotemuyeeriwo tewali wadde n'akatono byakomaawo diru yali ekoze ekutuse ekutuse oli kasa yafa omusala nekukolaki ate ensenga mukyala nsenga nsenga omukyala bagamba yatomera bakupiiyayina yali muto wa mukakayoola hmm. omukyala omusajja nga yina oluganda nembabazi hmm. naye bagamba omusajja bagamba ngaomukazi yatomedde bbaawe namukululira kugendere hmm. abamawulire bakuba my wife has killed me whowas there ndeka ani yali nze mbaddewo nomumawulire okumala ebbanga ddene era nebagamba ti mu gavumenti eriddako ndikolera mu intelligence oba mumaso kunyonyola bantu gavumenti eriddako naye erimu banabalezisinza gyeeragenda <laughs> e, nageeriddako e, e, ogirengera naawe Mm, tekisobokaekwemba mm. e eriddako nayetbulamubkati mm. mu lukumu lwenda kinaana nali nkola mumawulire omusakazi n'agula abasajja ne bajja bakubabba amasasi naavuga omusajja n'amutuusa ensambya ku geeti n'amunyeenyako ng'alaba n'agivuga n'amutuusa enabirembe ku geeti n'amunyeenyako ng'alaba bwe yatuuka erubaga yali afuna naye bainvestigatons bedda batali bakulu bagobera omusaayi guno engeri gyeguze gutonyamu yes nebategeera nti omukazi era bwe yali aziika yali yayiwamu eddagala n'abaana be mukazi yawaba ne mukooti bamuliwo enyosolemu mhm. letasasiki nabagamba nti buli lwalabanga omusajja ng'ali wabweru wa geeti yennyumba ye kitegeeza ayagala okulaba mu motoka ereeta mukazi we ayinza okweya yavuula mm. bwolabanga omusajja ali ku geeti aba alinda mukazi waggulewo kuba babatira ku geeti abasinga mm. even me nze geeti zange nzeggulira ziri kuli moti ah, baba kugundi bakuba engombe nebakuba engombe nebakuba engombe obusega naye muntu alina ebyabasambwe ne remains at the gate ferongo time ate nga ku gete bwekusinga obubi tebalibali kugete kubanga itikonfamud nti yegwe era oyingira eh. kakati omukazi ono oyo gwebakansenga hmm. baali balowooza nti kaikula ajja kukozesa amaanyi gamugjayo mukoti mukomera era baga ntasobole takolaki naye omukazi ayina intensioni eyokudda bbanka lwaki ate yamutwala kumutwalira anti okubuzabuza ngaoli bwagambye eyakuba amasasi yamutusa eh. mudwendo nagaana banemutunulire sitole zabukedde ziba ziba buzabuza sitole zabukedde ziba zaki mhm. zakubuzabuza nti bano bebaziinfulwensinga era bwogisoma tugitwala nti geeyo abagenda mubukedde bababuzabuza bakugamba wano ti abatakawezi bagenda mumotoka boxbody nebakola batya nebakwata kuli wegindi n'abasajja abaali babalaba bali bakuba ebifaananyi nabo bebalipotinga ku poliisi nebabatta nembabuuza eyo information eyambaana <laughs> kubanga this the information you will reserve okulaba nga omusango gutambula bulungi kakati ani ono ayamba niakukubya okumalayo agwambudde bukedde nebaleka babitwala byonna byonna kubuzaabuza hmm. bwekyaba batwala bantu kubasiba mu kooti kubabunana kawesi yattibwa abantu bameka baali bangi aa ah, ah, buli bakwata nabalamuzi babivaako lwaki oyalwayogera kakati oyo omusajja nalimanyi yali kayigula yali amututa liberia ngaali ku african police hmm. yajja kyabulira entebe yajira munyonyi nabulira entebe kayigula yamukyusa kawesamaze kunaye yabula entebe yabula atya entebe kitegeeza forces ziri muki mupolisi mukyalo yo bakimeire era ndowooza mulukola aliko ebikumbi ebyo bwe bamala omutwala pulezidenti namulonda okubeera kakiiko akebyetaka akebyetaka hmm. waite ebbanga nga tanafuna sente nga bakalwanyisa kati nga si mulamuzi ate nakalo tekanatandika olwo ali awo mubbanga eh. hmm. ne bamugjaku security ngaolwbagala mutaki eh. hmm. security bagimugjaku baali bakuuma mulamuzi oba bakuuma kyemani wakakiiko akatekananatandika Ah, akakasajja kapoliisi akalikajjakamugamba <laughs> eh. tifukuwa securitytwagala obukadde akaaga buli mwezi nabuga nazijjawo mhm. nze mupaje sizinaamu nerimugamba mhm. eriri eruzira pulipeera yewa gureevu ekyayamba bagemeyire tusinthe president imediatire tusolve a security problem nange emotoka yange bagitwala nibagezeho nibagitwara mu gazi nibagamba mhm. ti abaserikale tibatambulye mumotoka ya civilian naye nze nolwokuba ninokwami gyange bangi mugavumenti naki mhm. nimuusa jenu ezititu ti abaserikale tibatambulye mumotoka ya civilian mhm. nagamba twabawa motoka oba twabawakwe nga nange babanziyeko bambesente eh, abasajja nga batitinkanyaabo ono nabagaa nti kagezi mhm. oyo lwaki yava alikukwamemeka akulo yali infulant ova akulo naye bali bamutuukiridde akole ediiru ali esente ate baterorist bali bakutnaganaaan kati nabula security okutambulya kamemeka akulo tubuuza nti akulo lwaki aba akulo webakuba omukazi ono amasasi bo tebayanukula lwaki bategeera nti bajiridde olwo yekka lwaki apulo pureezidenti yamulemeza mukitongole kyagangs wende polisi hmm. bagangs balimukipolisi mwenyini ate era naye omupoliisi abo boolaba abo bagasebe simanyani tebalinyangako mupoliisi sukuulu ah, ah. tebagendangayo tolebanga kyapulaiga nekyaloko difensi ti they get people who cannot be charged professionally kubanga oyo omusajja omu batugamba bamujjamballa ngaatunda ngoye nangatto look at this situation tuyina emeeri tano mu nyanja ne katumba wamala zamulema okujjayo emeeri zetomera mu uganda bagala emeeri bewole sente billioni za dola satu bagule emeeri endala naye zino ne bagenda ne kenya ne bajja yekedyeri ne bakifuuyira lanji nga kikadde bakisula mu mbaasa mm. naye era emeeri ezeetomera tezaaliko bakabuteni baazo baali bayiga kukanot bechaged baali bayiga ekitegeeza eno gurupu yamaanyi emeeri etomera etya emeeri etomera genewaayo mu uganda emeeri yatomera genewaayo <laughs> ate baali bagala ozijjayonawebabalemesa nti mugula enyonyi muyingira mu airline mugula enyonyi wayo efuuke fulaga kalya kuba ekyasuula eri mumaze kinonyereza nemukizuulanerwanda enyinyingire tewali basaabaze tubadde twakava mu terorizimu ebyokuba enyonyi tuzze mu covid abantu tebatambu hmm. ekitegeeza the passenger business is not when to invest in it mukiseera kino abali bagala okuli enjawulo ate bwemulonze ku boodi temutaddeeko kaputeni babu muvuzi wa nyonyi temutaddeeko mukula muvuzi wa nyonyi kakati ekyo kitegeekyo ekitimba kyabwe baali bakitereza edda kubbirawo sente kijja nabalola era amawulire ge gasooka uganda airlines uganda airlines uganda airlines bagula abamawulire kakati ejjo katumba wamala talina bukugu bwonna mu byantambula nze abantu bangi banjagala mm. kwambayamba nnyo mm. kaputeni loyi twali tetumanyikanyi hmm. ah. naye alina mukyala we omukyala wangabi mukyala mutondo mama wamutondo hmm. kati bwe nalwana yalinya enyonyi najja okundauganda eh. hmm. mukyala mukulu mukadde kakati ajja okundaba n'amasuuti aga naga nti esuuti eneyayero nze nkakasa nkusabira nja kubeera ne ku mukolo gw'okulayira eno jjajja mbala ng'ogenda kulayira mhm. nalwala desemba desemba nga kumi mukaaga mhm. kaakati ezo layino zemulaba zowulira nti enkulaba zirwanmuzisengula bali mukuzisengula mhm. enkula ezo kabutendera oyo yazeeretera naagula ettaka lirye kaakati bano ne bajja basala amagezi ne balwanira ettaka era oyo omukyala yagula eh, hmm. bwebakwera yankwerekimulaga nti ebintu byatatawo babitwala mhm. kuba nti bakugula lyonna nalinjimanyi kakati bana abawadlife authority baagala okusengula enkula enkula egula ejjembireo ligula kuwanana abacyina bebakagula hmm. kakati bwoba tuyagala bakwate mukatale kensi yonna okola lipooti nti enkula yalwadde nefe oba yafudde bukadde kati bazisengula edo bazitwale banasundirako amayembe eh. Eh. basajja babalaaaaaeaiuleti bobulibusinessbagibala gwe tosobola kutegeera kyebabala wano tikakati kunze bagambye nti omusajja oyo tetujja kumuwa sente tiye naye tukule baakola nabo abali eri mu production eh, era bagitta program bazitta olinamutinebakugamba eh, nti bwoba oyogera oli akugjako naye gwe kyowerabira kiri kimu nti nze bweva ku tv oba rediyo yo ngaekoma eba tikyalina bakigoberera ate nze nina olutaneti ne bwe muzijjako zonna ne pulatifoomu yange olwanjijjako kubanga abasajja nze namala nabo emyaka kumi nina mu gavumenti mm. nembabala amagezi gaabwe gonna how do they defeat their enemies engeri gyebalwanyisamu eh, eh, bakuwangula batya hmm. okujoga buli muntu nebamulya ku mutwe nebamunyalako <laughs> kiri bweki eh. nti ekisooka bategeera obunafu bategeera nti mu uganda tirimu mpi yenna hukani survive outside gavument buli lwokolera gavumenti ofuna obunafu obwokwekolera hmm. nti emotoka weeri enyumba weeri ministers village obukedde asatu omwezi obufuna osobola nokugenda mu banka nekuwola hmm. kubanga eh, nyina salaleron eriyensuwa hmm. kakati omuntu yenna afuna obukadde asatu omwezi ngaababaka ba palamenti hmm. addira emyezi nkaaga gyayina nafuna miliyoni atanoatano omwezi kitegeeza mukaaga emirundi etaano aka siri biliyoni kati siri biliyoni azijja mu banka omulundi ki genda oinvesitinga etoddayo kibulaba bula tibalabwa toyinza kubalab aa ah, tebalabwa ye investment agimaze kubaba ozeera mu kalulu okolaki owedde bagenda kubatuma <laughs> kakati yadduse nazo kakati bategeera nti kanisambodelivu gavumenti mhm. ti no ono mirundi bwemu mujoga ne mujja wano mujja mutwala mu presidence office akole tusobola kugendayo sininyangayo emyaka musanvu bandalimu amanya amagezi gaabwe kasitaba kujja mu kifo ekimu nebakutwala mukirala owedde bakunekumutwe bakunyaleko kumutwe togendayo <laughs> ekyokubiri hmm. nti bakubala pulivirages za gavumenti bweziyimirirako toyiya tekakatekankubuuli hmm. omukyala nga kazibu sipesolawandira kazibu hmm. musoke mulabe kisekka dokita kisekka yayina faamu nene nyo nga yamaani kisekka yalagawa efamu ate tebagitwala yati kiseke olwapa kulwavaisi nedwaliro yalitunda nefamu yasigala webamuziika wokka kisekaliwebamuziikaaaaliwo mm. ekitegeeza mu uganda temulimu kampuni esavaivinga nga tiyina luwenda ku gavumenti anti ogisuubuliramu muli nti era bwotunuulira nabaganda ti butunulire engoye z'omwatu nzigula wa nze nzigula wa kadingidi eh, atundaulyatwatisa kadingidi aliwa omulembe gwami kaloddo guest house aliwa kaloddo kyeunad brothers enakulabyenakulabyetwamuwulira eh. eh, exosiyo ngudde kulenya eya yonasani <laughs> yonasani yagudde kulenya nti kiki tera nti exosi yamotoka ye bakyeunad brothers wevery <laughs> kyeyulubakyalindakulabyesimulira tikakati nojja ku mulembe gwani ogwa obote mm. makomoti apolomiton makamoti yayina kampuni nga bagiyita makomiko ngaina buli kintu kyonna mm. naye yasigaza ka woteri agali wane wabakuli ate kabuliddwakagula akatunda <laughs> yagwamu nze okusoka okulaba omusajja mm. asitula ayina ekyuma ekisitula trakit ekikola enguudo mu kalazi tekenikoservices waali yiyaddawo ngoga nti mukazi yawumuliranga mu bbaala n'abagulira mukati awumula tebakyamuwa mirimu ebyuma yabitundako enjegere gavumenti ede yaddako yali temumanyi tuyagendamumaasoabasajjangabawava muno nti abasajja nga babulwana these are people who have outlived the regimes basajja bagezi tebaddira amakampuni gaabwe bwegabembeka kuki ku gavumenti kakati bwobeera mu gavumenti nti kise kafaamu ye yalagawa bagitwala iti disappeared ti yali nga soda gavumenti yemuwaayo efuuse demonstration farm hmm. kiseka nga ettaka lyokka bwe libulya nti liweddemu amazzi payipu zeetekako zokka za sola yes where is it now byona byafa byaggwawo olwava mu gavumenti in africa where money goes through the power goes through the door mhm, money goes through the window mhm. nenkugamba nti mama wange specials wati akazi manyina tiye yayina nayigagamba katiriwo tekyawulikika nako yali mulunzi nga inkuligendenakifuma nayigaga maketi yali awo naye kati yameramu nomuntu anti bano bakula ewuwo kati bwe yalundanga enkoko ze ng'abazze n'okubafuna emirimu abaana bagula enkoko weniway the power buli kimu kyekola kyokka mm. bw'oba mu power bo bakitegeera nti ono ali kuokisigeni olumugjawo thats why buli gobagoba agenda n'ababegeiga okujjako nze nze namanyira salimu salimu olusiko tandabangako mumwe okuva lwenava ku mulimu tandabangayo sigendayo nze nagamba kati ngenze wange kwekola bamafiya bo lwaki tebaguwa ku mirimu ati kubuulira nti bo be bali muyingiri kakati no gyotunuulira ti baminisita abo abasinga obungi bwe bamugoba ayavuwala hmm. kubanga okimanyi nti mayanja nkanje erimisa finance basiba omwana we ono twerira obulo nga yeewoza miliyoni tano kubanga goba weewola sente kakati nze mbirabako simanyi minisita civil servant nange ngambe newole sente ese mubanka nti newole buno microfinance mi anti kukeka kati segirinya bwatadduka bamusiba abonna abakaba palamenti abakagendeko nabamanirenda babakoze dda kati ate segirinya nga bamutadde nekulukalo lwabanalayira anti kubuliagenda kulayira nti era bamukozesa bali muli kubanga segirinya bwebamupeningirawo bobiwaini ayingiraagenda kulayira ngenda kuzomeza abiri gambye oyo wa gavumenti yenyini nono gundi nono muganda wa bobi wayne nyanzi nyanzi yali abulokinga gundi nsereko byondabye ebimu ah, yes anti mulimu akozesebwa n'atakozesebwa kati afaanana nga nze tebali muddamu segirinya ekitegeeza wa gavumenti kuwulidde nti bogavumenti yamutwala ne mudwalire kenya kadaga bakuba waki kadaga mukazi mukozi yes anti wekyebagagamba nti kakati tuyina paalamenti ejja kukola omulimu munene nnyo balina omusango gwa oganis sente banazijawa babahati bajja kuletanga bibajeti ebinenenaye museveni yenyini wabadde kyankwanzi yagamba nti parliament eyise ebadde mu blocking okufuna eh, sente eh. ekitegeeza president yenyini ah, yasaba sente ezo hmm. nze nkugambye nti zibwembala ebintu byange ndaba wala hmm. yes ayina okufa manye ekiriwo ekitegeeza ne parliament enomanye ekifumbibwa eyekkumi nemu temuli gwe kasita no abasajja bangi batya nnyo okuwasa abakazi abaasoma tyajjamuwa pulogulamus mm-hmm. ne buli wawasa omukazi gwotya kitegeeza iwawi watekane sipiika ddu nga mumusinzamu ababaka abangi sipiika ateesa ayina peto ebiteeso byonna biva mu gavumenti mm. from gavument or from private ki mm. motions why gram speaker the problem is with their people batwala batasobola kwogera luzungu mu palamenti era nabagamba ti cocasing ebonoona nnyo you will not get leaders because in any political system back benchers must criticize government have done more have contributed more than anybody ku government ye kituufu kuwai nti mbabulya n'omuntu n'akiraba nga kitufu enaye munasirika kijja kwepomola omulundi gumumudugemubuzeje kivudde muduge muduge nokujozebwamwe okujogabulsayansi ki ali mukutwala ababaka ba nrm ekyankwan nze sifaayo naye byebadisikasingayo byebirumu eggwanga ate ah, byebirumu eggwanga kati babadde bakukayanira kugenda bweruati nze nkubuulira ebyo byonna tebiriiyo pulezidenti waba atambula ebweru atambula nabaka ba palamenti babiri mm. mandatory ate basaba kyekirala anti nabo bagende nga mu bukiiko weebweru bwebazirye ani aganye naye muwa omusolo afunamu ati ze nkugambye nze olunaku lwe neesebungulula nenzira ewange nawona ani agenda okukuba ebintu byange nawona mu kifo kyokugenda mwekesa ero ndi wange netulit era bali babeera baddukakubanga tewali kinene kyenfunayo tolina kyojja bajjamu omulungi omulungi omulungi omulabiwa ekigitugenda kuwumulamu katono tugenda kusooka kubaatiomuba mugamba mm. nti ekyabasuula nti nawandika akateko kange owekalyawo wati ulwafekete musebenize performance nga nakaluti kanabeerayo service delivery kyekyokka tewali kirala kyonna kisudde gavumenti eno service delivery nti ebintu ebyo ekakati mugenda kukulayira omunamawuli enattibwa togenda kulaba yadde abantu abana bebakutte tewaliate bajja kubata anti bajjaera eh, bagambye nti eh. bamuse mu butanwa eh, kakati e, e, e, ekyo nga bakipanze nze waloko defense simulinaana no sinaana waloko defense <laughs> kubanga nkimanyi tiera basobola omwyitamu nakolaki nanzita nze bwe mba nayingidde ewange waka okugjako nga nze nesulyayo ku lwange era abaserikale sibeeraga bayinza omupulantinga munakwasa omutwe tiyafulumye bwero nga tetumulabiko kale omulungi omulabi wa hgtv program yaffe ettaala bwetu bwetambula tugenda kusooka tuwumulemu katono naye nyongera okubajjukiza nyongera okubajjukiza nti no gwe omulwadde gwe omulwadde wa sukaali omulwadde wa kansa omulwadde wa asima omulwadde w'ensigo oba ekibumba hmm. batuvumbulira eddagala bannange erya habo nyongera okubategeeza nti sukaali atta asima atta alusa azizitta naye omukulu yatuvumbulira eddagala ate lyaffe eddungi nnyo nolwensonga eyo mugende mujjanjabibwe ekirwadde ekya sukaali asima alusaazi wamu ensigo n'ebibumba byonna omukulu eddagala lituvumbulira mwemuddaawo mu kusaaga tujja kuba nga tufiirwa abantu baffe naye ate nga eddagala tusobola okulifuna kale osobola okumukubira ku ssimu noti musanvu noti emu kinaanamu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga noti musanvu noti emu kifo kinene nkigazi ah, kiri awo enamambe ngako red paper ah, publication awennyini ah, wekiri ekifo kale nno gwe bwabanga gyoli oli interested be namba yange eyo ojja kuba nga okifuna bulungi kakati waliwo aba dyaled dus aba dyaled dus abo nno batujjanjaba ekirwadde ekya sukaali abadairedus bamaze mu nsiike nga bajjanjaba ekirwadde kya sukaali ebbanga lya myaka esatu era nga bakoze bulungi nnyo okukakkanya sukaali okuva ku muntu eyakamukwatibwa olunaku olumu paka kwoyo amaze emyaka makumi abiri nga obulwadde bwa sukaali bumutawaanya abadairedus bagamba eddagala lyabwe lino lisangibwa mu famase zonna okwetola eggwanga lyonna era nga ngenda bawaako ntono eri ekyotera bali mu byansi famase emasaka bali mu byansi famase ate era mmwe abekyaluwajjala bali mu femu bali mu femu famase osobola okutuukawo n'ogula eddagala lyabwe ate mmwe abematugga bali mu ddungu famase ate namugongo bali mu ganyana famase osobola okugenda yonna yonna n'obuuza eddagala lya dayale diozi akati eddagala lya dayale diozi bwobanga omaze okulifuna endagiriro kweri sukaali mujja kuba nga mumumazeemu amaanyi n'olwensonga eyo mugende muwonyezebwe ekirwadde ekya sukaali osobola n'okuba ku ssimu okumanya ebisingawo ku ddagala lino erya diaredus ah, not musanvu not tano anamu bbiri ah, kumi na munaana nkaaga mu ssatu not musanvu not tano anamu bbiri 18 n'omubuuza nti nno eddagala lino era ddaya reduse tulikozesa tutya oba ku simu noti 753 noti 753 bebaddaya reduse bebakola eddagala erivumula sukaali kuva ku lunaku lumwa lwakutte paka ku myaka 20 eddagala lisangibwa mu famase zonna kakati gosobola bakubira ku simu eyo ne bakubuulira bulungi pharmacies omuli eddagala okusinziira ku kitundu gwe gy'oba oli bali ku simu noti 753241 olwo ojja kuba omaze okufuna abadayale uh, dus eddagala erijjanja basukaali n'ebintu ebirala byonna pulogulaamu yaffe ettala ekyagenda mu maaso mukulu hmm. tamala emirundi tubadde tukyagenda hmm. engeri gye bakunywezaamu hmm. bayinza okuwa ebitiibwa nga bwobivaamu gatolaza mayiga kombo ye yavumanga museveni timukulembeze gwebagala agereza nekombo yenene kakati kombo yeyo nga bagimwetegefu okufukamira wonna ogisigaza naye ate bwaliko kubwakatikirwaimulekugambye mm. tikakati eyo kombo yefudde part tayimiriratakolakiomanyiomubiri mm. tyaka mudakiika kumi eine ekiriyalinga bwegenda ngaolwo obudde buzze kubunawegenda waliwo omukyala <laughs> yali aladisi eh. ne bamukyusa omwana we yagana okugenda okusoma anti abadde agendera mu usi ate nti abaana bange baga nti buka eyaffe abaana batukuma kusomero mulimu motoka yaffe kuyamuwa musolo eh. Eh. abange tebajagala ati kakati mhm. bakumanyiza ebyobulungi nebamala ati nebabikujjanga babikujja anti olina okubeerawo ngaolina okubibeeramu obakolere yes ekirekera kyebakozesa basobola okukulekawo nokola emisango gyebali kuvunaana olulala ngaobefuulidde bayinza okukozesa sente mubanka zotasobola kusasula ulokubera banka manaje anesa ah, mirundi ayinza okuprobulemu oh, ah! ebbanja likolaki ligejja ligejja mm. oyinza okwewola sente bakuinkalejinga waito ntiko temanerendandibolo mane olowooza okolagana banno kumbe bo bakulimu yes enyumba bagitwala oyitogera omusajja omugagga nomugaa nti enyumba nti enyumba yakategebebwa ngaeyoyolaze omugagga akuga nti nja kuwa sente yamanyi nti ajja kukolagana ne baloya babbanka bagisasulire ah, ku nyondo anti aesibida <laughs> olwobagitukte yes kakati oyinza okuba nga oli mulwadde nganze bali bagambye nti pulezidenti ataliiwo alagidde bantu ala eweero banzijanjaba mm. how can you take me abroad a man like me was two medical doctors ontwala eweero ontwala eyoki ani yali abalagidde okuntwala singa ndi mulamu singaford ani yabagamba pulezidenti yali bweero ani yabagamba bakano naiti eyakuba esimu nti pulezidenti agambye ti mutwala ebweero ani yali agambye ate ngaolina abaana munju abasawo abakugu erichi famili sente zo bazikuwa ezokujjanjaba anti batutwali wanalwaiso nezigaana nenenigira enyonyi yange nentambula nze nabafu singa nafa sente zaali ewange mu bulwadde eh? sente eh? nga bayolawo makutya ne batwala buli mugagga yajja okuteeka sente ayafotufumenepi nagenda ngaomwana wange abamusiri bamukulamu ebyebyo hmm. nembagaa nti buli ali wano woli yenna bumutundu yanina kyenamukolera abatasiima gyebali naye nabasiima gyebali yes nze kyesaagala kakati puriviregez ezo zikulemeza mu buyinza zikukkiriza oli mulwadde mm. kakati gwe oli mulwadde profesa nsibambi tomanye nti yali awuka obuwuka ku museveni mhm. bwe yali ava mu gavumenti yali alwadde kansala omutwala esabusabe kumwijanjaba mhm. miliyoni asatu mwezi emyezi esatu mm. namuga nti aa ah, ah, owumudde naye ja kukasigaza akasente kako yabanoonyanga abalaba eh? eh. ngaakasente tekakyalabi anti ye pulezidenti bakuwa tebategeera nti komitimenti yomukulembeze yina okukolaki okutuukirizibwa sipesenta wandi akazibu tebamutwalangako bweru nti agenda kusoma phd mm. esente tezabulira mukulu ye byakomawa byafiirawo kubanga twabira bamawulire nga yebaza <laughs> abasajja bali bapakaolanya <laughs> eh. hmm. bamuwangulako mukalulo nanonya nomulimu nebamwerabira kiki bamwejjukidde bujjukizi ngakomyewo ngakomyewo kakati nze ate ogwo omutima sigulina kati nze ku byonna kwe bafugira omuntu sibirina kubanga i live a simple life i don't have a loan in a bank mmotoka ewange zimezemu omuddu eh. motoka ewange zimezemu omuddunti nze kubulidde mm. nti abaana bange tumanyiganye famire yange emanye nti kino sikisobola kino nkisobola kati ze tolinawo nkwatira mwetegeera nti nze bwemba kaddaga nemunzija mu kifo ekyo ngendange ku kubanga kadaga takyalina kifo kirala kyasobola kugendamu ekisinga gwolowooza nti mosesaali yalowoozako nti yali yagalye mu gavumenti enu okusinga eyamini teyakirowooza sente zamuzigiti yabuuza sente zomuzigiti anti bayebamusali kye yali minisitr of finance ensobi gye baakolanga bagendanga mu libyan bank mm. ne bajjayo obukadde bibiri mm. kakati naga nti sheeke gundi abawadde emiliyoni kikumi kati ngaolwaggulo bagenda zidira kiti nga zidde mu banka okukakana ngaebiliyoni gyebagambye gye basoledde ku mawulidi ntiri miliyoni aka amini nalibuuka omanye nti amini yalonda kanomondo joseph mondo mm. omukatuliki abeere omuwenika wa supreme kanso <laughs> nga bakatuliki basusa okutwala sentabasiramu ah, nga batozitwala anti yatabuka ye yati tamanyikako lyoke baali bakola naye museveni lwaki tatabukire basajja benga amini weyatabukanga eh, eh, eh, yosi epurobulemu ya museveni mm. museveni structure gyalwana nayo teri fole mm. edefacte for me tebetaaga kubasiba tebetaaga ki betaaga lekica ti gavumenti yamwe mugenda kugisuula hmm. kubanga kakati bwekyebakola kiri kimu tibwetufuna atuganya okubba yalina okuvaawo netumuhumiriyetinga netuteekawo owaffe but abantu bajja kuyiba omuluguudo bekalakasi egavumenti eh, ekyuka mu mirundi ngeena n'omukazi azaala emirundi ebiri mm. omukazi bamulongoosa oba azaala munne mukyalo mm. kakati it does not pay you what if these people had succeeded to switch off my programs eggwanga lyalifiiriddwa t singa bawulirawo byenalimbagamba tekakati ah, batya omusango gwa organis nyeate kati gwameze wameze tokyaguza mabega ogwo omusango gugenda kuafectinga politics wa uganda mm. nti teri pulezidenti bwaba akuwagala nnyo nakuteeka mu kabineeti yagenda okuswala wabali abazungu atya ne given time bajja kwogera nti gundi ne gundi ziwakunaana mu uganda tu gusazeewo obusika mhm. ababadde baagala okusikira museveni zebakisobola kyembagambye nti olwaleero mm. si okugjawo kadde agasi yeyisu mm. mwongera kunyiiza amerika kubanga amerika tegenda kukkiriza egroupu mm. mm. baba amerika bakimanyi mm-hmm. museveni gyo emyaka gyetaano egikozeeki tebayinza kukkiriza groupu eyina international connections mu criminality okuwamba eggwanga kati banakikola batya bakugaana banaleeta mu eh, ne muntu bagireeta amuteringiyo mm-hmm. kakati bano bo gyebalikoze what do you do nti abasajja bo bagezi babagaa nti muleete miliyoni za dola nka asatu muwoze nga tetubogedde kakati esente e, zaabwe ate ebweru ne bazisiba <laughs> tebayinawebajjanebagamba nti bano abasajja temwalikkiriza genda kuwa bujulizi mwaliremye kubanga gadafi bamuliwalinga nasasula enyonyi mm. olwasasula enyonyi mm. nebamukwatala bantagale mm-hmm. ntagali olwavudde neyetonda omusajja nagati kati nkuyinako obujulizi wakkiriza naye omusajja walimbira si ye yasala sente mm. omusajja agende avunane entagali obwenzi koti ekuliwa ebisinja ebyi bisatu kakati kubasinza ku bisatu nowa basivu ekyokubiri kakati omusajja ono afudde omukazi wemotoka kakati ntagali naye kagambe ti ah, emotoka gyogambe miliyoni ebitaano ewandagala tetambula jiya tezikyayiringira mulamula <laughs> kyamaanyi nedda kubakati abagimanyi bwedduka bali babiribali basatu noli owedubayi ono revrand bwe yamubbako nimotoka kati ekadnaye kakati ekyo omanyite omusabo ogwantagali genda kufaanana guno ogwa organism mm-hmm. nti njagali omukazi amumazeko ebipropate zonna era mukantagali okugenda okubuulira kazimba mm. yamala kulaba nga propate ziweddewo omukazi bulwagira nga mubula akamayiri nga yalamubye ennyondo mutwe nti kasita tozimpa ngenda kuyogera kati kati yayogedde nga biweddewo kiki ekyabaddewo kewali naye ntagali propate emazemukolaki mugwa mbwekira tikizitwala kati ate era kimwogedde talina kyakyasente nabano galiga aloya agafere gabalya sente <laughs> kakati tebagala kunzitira bwereere mm. bagamba nti nze mbayinako obujulizi nze obujulizi mbuyina naye sisobola kuwalira munnauganda nti sibafaanananga mmwe naye bakolagana n'abasiru bakolagana nomupakistaani n'abachina ne babakwatirayo nga tuleedi toyinza kugamba nti oyina itemu egula emiliyoni ya dola eh, wali toyinza butatta kubamalawo tetutera nnyo komiti nga suicide kubanga mulediizinga ku musungubagendanebaga nti gundi ayogera nnyo ebyo mumaka ge no is good why wen bakansalazi bagamba ki bakansala bakuga nti aa ah, mukazi wa wamukute ne houseboy nti ate owagundi yamuzaalamu abalungu nekiba nga sigwe wekka asoose asoose kirinomo wakutte muganda wo mutowo ti nomukwata ne balo ti bibaamu kakati babirie omuyimbi kyomulaba babirie nakati gwe baali bagenza okuwasa babirie nabu musajja wa munne naye ebibonerezo byafunyeo birabe bitirivu kakati ensi eta bakanselas bakugamba ti no negundi kakati tugeze negundi yakituukako sigwasoosatsigwenkomeredenatunulira mbabazi mbabazi bweyava bweyali ngavudde kuprime minister yasigala ku wasekitale jenero hmm. n'agenda ebyeri eh, enambooli hmm. abasajja bano nga bakukyayi obawuliramu <laughs> baddira emmotoka yambabazi hmm. ne bagijja wezipaakingi ne bagigalirayo mbabazi yali amanyidde nti ayimira buyimirizi ne edc we mabega dereva naago presidenti vice president prime minister abantu bonna bakuba ku mukolo nga mbabazi ayimirize emotoka bagiggalidde nibamubuuza ah, onale namba puleti yamotoka yogimanyi nedda esimu ya driva wogimanyi nedda eh. eh. nga byonna tabimanyi obimanyira kuki apaki nga noyingira eh, yes thats power mhm. is power tekikwetagisa kumanya no mukazi wo bwe bakubira esimu nomugandi onale otumuleseeyo enamba ole naye motoka yeterabika ate tagimanyi nesumu ya driva tagirina weereza motoka emunoni kateegaya nava mu gavumenti esimu ezaliko kusente ezaliko kuliko agirabirira hmm. eriko kadoobusatu kakati kateegaya akuba esimu simu bwaki kuba nga sente ziggwako nabagaba ne esimu yange erisiibinga naye tekuba ntikuli eyatayimu ntiyatayimu kiki tabitegeera yali tamanyi kyebaite eyatayimu it has somebody to handle it that's the power olwo bamugobye takyalina era kateeka yagende wa mukoddomi we byamugisha hmm. byamugisha nasooka omulaba mu kinaana nga yeroya wa democratic party hmm. mwanyina nga yeyita mukyala byamugisha hmm. nga mulamuzi naye kateekaya bwe yajja erinnya lyakateekaya naalijjayo yeri mulamuzi mhm. omukyala kakati kategekaya bitandiro bamugoba ku bwaminisita ku ssimu ye kwaliko obukaddiuna obwa airtime mhm. four million eh? four million gundi eyali purezidenti wa nigeria mm. gudula mm. bwe bamuwangula mu kalulu yamala ewiiki bbiri ngaesimu tevuka nagitwalewo omukozi namuga nti ah, esimu namu toyina kubira tebakyakuliko gwedega entondo kiseka bwe bamugoba kiseka bwe bamugoba kubwa vaisi museveni yamugaa nti yatuma kintu omusoke mhm. ngenda kukola kyenjezitoliimu kiseka nawalazempaka tiyiyi yava ku mulamu alekereeza museveni yeyesirika